after watching my video, isasama nila ako sa ride. So, bali manonood lang ako sa kanila. Lahat pa naman ang ano nila. Uh, ako, oh, Jesus. Ay, katingit Ako, okay. Oh, wow, ang laki ng house niya. Sana all. Danke, Palle. Laki naman kasi ng base nyo. no, no, no, no, no. Ay, teman-temannya. Ang laki ng face niyo, hirap maghanap. Harvest, harvest. Ay, bongga. Sana ya na... Ay! ay. Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay yung isa lang. <laughs> Isip. bakit parang ganun din. Guys, naaway nila ako. Ito lang to kasi suot ko sa raid. Sorry na, hindi ako prepared. kasi manonood, manonood lang ako. Manonood lang ako, hindi ako makikisali. so, may effective pa rin para siya kahit na basta nasa loob ka na rin. Kinama nila ako. Ay, ano yun? Okay, try natin tong Elytra. Bali, first time ko gagamit. Ito, na tutu tinuro ni Mel sa akin ko paano lumipad. Bali, double jump. Tapos, ah, double jump. Double jump. Tapos, fly. No. Ah, double jump, fly. <gasps> no, yay! Oh my gosh! Oops. Oh, ganda. Oh, so ganda. Mm. make it smaller. Oh my gosh, so guys, I'm flying! I'm flying, guys! Oh my gosh, hindi na ako maglalakad. Nakakayak. Sino to? Ano na to? Oops. Careful. Hello, I'm excited. ako nang bumaba. <laughs> So, ito nilalakad ko pa to pag sinusundo ko sila. Uy! Pero Promise. Oh, ito yung bagong Ops, ops, ops. Oo, kailangan mo palang ano yun. So, ito yung bagong, oops, spoiler, ito yung bagong labas ni Kim ng episode. Oh my gosh, I'm so happy! Hindi ko alam kung saan yung bahay ni Lalo. So, nag-rate ako ng naka, ano, naka-boots. So, mag-rate tayo ng Winter Falls na naka-boots. Woo! <laughs> yes! Let's go, let's go. Live, live. Live tayo ngayon, live tayo. Ate rin lang ang malakas. Ate okay, picture mo ano na guys. Picture mo na. Wait lang, alas, alas, alas, alas. Alas, pa-picture dito. Dito, dito muna tayo. Alis kayo dyan. Alis kayo dyan sa ginagawa. Alis kayo dyan. Ow. Eh, alis kayo dyan. Wait, ate cha, distansya, social distance. Ah, pag sasabugan kayo niyan, patay kayo. Ito na, live na live. Alis muna kayo, alis muna. Eh, wait lang. Picture, wait lang, Jer. Wait, picture, wait lang, Jer. Jer, Jer. Picture. Jer. Wait lang, Jer. Wait lang, wait lang, wait lang, Jer. Marami picture, ako. Picture. Wait lang, Jer, Jer. Wait lang. Marami ako rose. <laughs> Lahat sila naka-armor. Nakakatuwa. Yan na, yan na okay. <laughs> Wala! Okay. Let's go, let's go, let's go. Game, go game, game, game, game, game, game, go game, Let's go, let's go. Let's go. Game, game. Takbo jar. One, two, three, let's go. Ay! Ano yan? <laughs> Ano yan? Bawal ata magsamon dito sa nether roof eh. Parehas ba ng mga ulo yan? Baka bawal sa nether roof. Baka bawal sa nether roof. Doon tayo. Doon tayo sa ano, sa doon sa may hinukay namin ano. Hindi, hindi siya pwede. Mawala <laughs> ka dito sa netherwood. Baka pahiga kasi. Hindi, sa, <laughs> hindi pa tayo. Over, <laughs> world. Sisirain mo yung bahay overworld. ko. Sa overworld. Hindi, hindi, hindi. Sa overworld. Huwag dyan sa bahay ni Miel. Huwag dyan sa bahay ni Miel. Huwag dyan, huwag dyan. Sa base ko, sa base ko, sa base ko. Dito, dito, sa base ko. Dito, dito, dito. Huwag yan sa ni Mel. Huwag yan sa bahay ni Mel. Dito, dito, dito. Sa base ko, sa base ko. Dito, Jer. Saan tayo makapasok? Ay, sorry, sorry. Ay, asya pala. Dito, dito, dito. Dito, dito. Uy, sa'yo punta. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang, Bert. Wait lang, wait lang, wait lang. Kuha ko, kuha ko. Kulang-kulang tayo. <laughs> wait lang, wait lang. Eto, hulog ko. Ano? Jer. May hinulog ako, Jer. Jer, Jer. Jer. May... Um, wait lang. Kuha lang ako. Ito na ako, Jer. Bababa na. Sige, sige. One, two, three, go. Go, go, go. Get out here. Wait, wait lang, wait lang, wait lang. Stop. Yun na, yun na. Let's go, let's go. Ah, uh, tagal mo sumabog. Ayun, sasabog na, sasabog na, sasabog na. Ampos, ampos. na ako. Hello. Wait lang, Jer. Wait lang. Eh, sige, sige, sige. Game, game, game. One, two. Wait lang, wait lang, wait lang pala. Wait lang pala. Hindi pa pala nakarecord. So, yun na nga, no, guys. We are back again with another Minecraft video. Ang bago pa sa channel ko. Ever. <laughs> so, yun na nga. Didipit na namin yung video. Let's go. Simulan mo na yun, Jer. Simulan mo na. Wait lang. Oh my gosh. Wait, wait, wait, wait. No, hide, hide, hide, hide. Eh, sumabog ka. Papanain kita. Matilak ka. Guys, Tira. tatapos alis, ko itong episode. Mamatay ka! Nakabal. Alis! Wala pa, wala pa, wala pa, wala pa. Thank you for watching! Bye! Para, para, para. Tapos, oh, patay si ate ka. Thank you! <laughs> Oh my gosh, namatay ako.